Hola a todos, soy Álvaro, más conocido como Trifasi. En el 2009, 2009 más o menos empecé. Eh, empecé jugando... La primera vez que vi a Over creo que fue en un Expo Y nada, y siempre había jugado mucho a nivel casual, como, todo el mundo. Pero... Mm, no se voy a jugar y eso, y me gustó mucho como jugaba y tal, y quería mejorar quería mejorar mucho ese juego y, empecé a entrenar yo solo. Miré técnicas en YouTube y, empecé a jugar eso Pues realmente no considero que haya tenido un buen logro. Más que nada cuando gané Teams, teams con Armada en el Nacional, pero claro, iba con Armada, o sea que tampoco tiene mucho mérito. Y no sé, aparte de eso no tengo ningún logro interesante. Eh, bueno, fue el, torneo de Barcelona, en Teams estuvo bien, que fue con Armada, y el quinto me parece, me ganó Over y me ganó Ice. Over no sé cuánto me ganó, creo que me ganó 2-0 y Ice me quedamos 2-1. Y no sé, considero que juego de uno de, de mis peores torneos, aparte se me rompió el mando, lo tenía yo de Super Glue. Y no conseguido que jugase muy bien, pero no estoy contento con el resultado, pero bueno, tendré que mejorar y eso. <laughs> El 4 el 4 me gustó mucho y estuvo bastante bien, sobre todo conocer a la gente por primera vez y conocer, por ejemplo, el, el Fox de, de, Ice o el Fox del FN, que nunca había jugado contra alguien de ese nivel, de ese Fox, y, me gustó mucho. Porque siempre los había visto y nunca había podido jugar contra ellos. Bueno, también cuando casi ganó Armada también me moló mucho eso. Te ganó ganado, pero bueno. Eh, sí, estoy activo actualmente, sigo jugando mucho. Lo que pasa es que no, no tengo ni tiempo ni dinero para ir a, ir a torneos. Eh, el dinero, sobre todo, o sea, no puedo, estoy estudiando y conseguir aquí trabajo es casi imposible y sobre todo compaginarlo con estudios y, el tiempo y es, es, mi mayor problema a la hora de viajar. ¿Tú crees que se solucionaría con un sponsor que te pagase los viajes? sí, por supuesto, estaría sería lo, mejor que, me pudiera pasar de, eh, en la modo para yo como, competidor, que tuve tener algún sponsor que me financiase o alguna parte, aunque sea, para el torneo. Eh, no tengo ningún, ningún objetivo marcado realmente, sino más que nada viajar, ir a torneos, pasármelo bien principalmente, no tengo ningún ningún objetivo, ningún objetivo marcado, lo que sea que ser será. no eh, tengo muy claro, pero me gustaría mucho viajar y lo mismo en un futuro poder estar incluso viéndolo en algún otro país en el que se compita más. Por ejemplo, en Suecia me gustaría mucho vivir, o si pudiese en Estados Unidos. Y si, si me voy a vivir afuera, eh, competir a tope. Eh, cuando, me, cuando me canse de jugar o mis manos no puedan, sí que me, retiraré. Pero si no, si no me canso hasta que me muera, pues seguiré jugando hasta que me muera. ¿Y qué harás si te retiras? Eh, no sé. <laughs> ¿Jugar a Pokémon? <laughs> pues en un primer momento eh, me, ha molado, me, me, ha atención las técnicas nuevas y todo lo que hay. Y sobre todo, pues empezar a competir y eso, que nunca había hecho a ninguno, un videojuego a ninguno. Y pues a día de hoy lo mismo, pero principalmente pasármelo bien. Pues yo intento jugar mm, Cuando estoy con las clases y tal no puedo jugar mucho, pero normalmente cuando juego, juego yo solo contra CPU nivel 1 y a machacarla todo el rato. Y voy a ver si puedo conseguir el 20XX, porque aún no lo tengo <laughs> ni siquiera, pero supongo que lo tenga, jugaré más y mejoraré más, pero por ahora solo con CPUs y en cuanto puedo quedar, quedo. Bueno, antes sí que jugaba, antes jugaba menos, lo que pasa es que entrenar no entrenaba, yo empecé a entrenar diariamente cuando podía, o sea, contra CPUs hace un año o así, después, después del Beast. Antes nunca jugaba, antes jugaba solo, pero, pero bastante menos y de una forma también diferente. Pero ahora, cuando juego más o menos intento jugar dos horas al día, pero claro, desde la que cuando estoy en la universidad no puedo, los días de diario. Este verano intentaré jugar más. Eh, no sé, es el personaje que más... Es con el personaje con el que más gano. Eh, yo creo que es el que más me divierte y más me gusta y el que mejor conozco. Y, aparte que además me gusta mucho como jugador y... Y siempre, pues... Me, es fácil, o sea, me es fácil saber por qué hace ciertas cosas, que yo creo que mucha gente no lo sabe. Creo que se me... Se identifica muy bien por qué hace eso y sabe adaptarlo a mí y llevarlo a cabo. Entiendo bien el personaje. Ha ido bueno, al principio, cuando yo empecé más o menos a la serie de Brawl y era bastante amplia, en Madrid bastante, mm, Madrid, Barcelona, Barcelona siempre ha sido, más gente que Madrid. Y cuando perdí, o sea, cuando empezó a surgir más el Brawl y empezó a caer un poco en el Mili, pues solo quedamos, quedamos poquísima, quedamos Over, K12, Diane y yo, y poco más algunos, algunos más de vecinos de over y eso, pero muy poco. Y, y luego otra vez a la salida del más 4 y cuando Mili estuvo en el Evo y eso ha aumentado un montón la comunidad y ya también mucha más gente nueva. Y eso siempre, siempre está muy bien. Pues que no se desanimen, que sigan entrenando, sigan jugando mucho, que viajen y, y que se lo pasen por eh, Diane, Over y yo, indistintamente, eh, quizá en PAL yo me veo con más posibilidades de ganar y en e tcc a Dayan con Marth y Seiko, bueno, también Obren, ambas, juega bien. Luego K12, bueno, K12 también lo metería en el top 4, lo que pasa es que su personaje es una mierda. Pero también juega muy bien. Luego por más por debajo Malmortis y Daisuki. Y luego gente como LDN o, o un catalán más. Pero ese sería mi top más o menos. Y luego lo, mis secundarios y los <laughs> secundarios de Overo. y K12. Pues ahora tampoco hay mucha porque es evidente que el nivel de Madrid es superior. Pero antes, bueno, antes también era superior y seguían diciendo que eran, que eran mejores. Pero bueno, siempre está interesante los piques y agradezco que la gente de Cataluña mejore lo máximo posible y, pueda existir algún tipo de rivalidad decente y que merezca la pena ir ahí. Eh, para que se piquen. <laughs> respuestas también yo me considero el jugador más técnico de España. Tengo muy buenos timings, sobre todo con pitch, tengo timings buenísimos. creo que tengo dos timings mejores que Armada, en muchas cosas, en velocidad incluso. Armada es infinitamente mejor que yo, pero en cosas técnicas... El sí drop lo hace mucho mejor que yo Armada, pero voy a, estoy practicándolo y eso, pero aparte creo que hago muy bien. Otros personajes, bueno, Pathfinder Cancel se me da muy bien, una vez que Cancel y poco más tampoco. Pero es que en España tampoco hay mucho nivel técnico. Eh, sí, eh, me gusta mucho pelotazo, me gusta mucho Nex y no sé, Metafalo. <laughs> También, eh, no sé, siempre que tenga ganas de jugar siempre se puede mejorar y igualarse al nivel de los top. Pues lo que está haciendo ahora es, montar más torneos y algo que me está gustando mucho de Más 4 que están haciendo streamings con asiduidad y montando torneos también está ayudando la comunidad de LVP, de videojuegos profesionales, ha ayudado mucho a ello. En más 4 y en streams, bueno, está empezando a hacer streams con frecuencia. Yo creo que eso es algo que ayuda siempre mucho a, darse a conocer el juego y a dar a conocer a los jugadores. Y, también por internet y eso, el foro yo creo que ha ayudado, lo que más ha ayudado a la comunidad a seguir, seguir mejorando. Ahora con Smash Europe también va a ser más fácil y con el auge de Twitch, sobre todo, ayudaría a mejorar la comunidad. Yo creo que en principio, si yo sigo jugando, no creo que, que alguien me, me diga a superar mucho, pero es posible que sí. Si me dejo un poco, un poco de lado y vosotros empezáis a mejorar, sí que me podéis superar perfectamente. Pero por ahora no, no sé, no creo. Creo que hay bastante diferencia. Si dejo de jugar, sí. <laughs> Ah. no, no, yo creo que soy el jugador más rápido con diferencia sobre todo con pitch, que tengo los timings muy buenos. Pero aparte de eso no, no qué decirte. Y tengo un buen punis, yo creo, ya está. Sí, claro que sí. Me metería, pues, después de Ice, Leifen y Armada, yo creo que estaría por ahí, junto con los tops españoles. Y así, no sé, más o menos mi nivel podría ser... Yo creo que por parecido al de Jeepy, por ejemplo. Creo que teníamos estaríamos bastante igualados ahora mismo. Y no sabría qué decirte más. Ya lo has dicho. Eh, mi top 3 del mundo serían primero Armada, luego Mango, y luego más por debajo... ¿Pipi? Sí, Doctor Pipi, Mewtwo King y Box Pero muy por, o sea, algo por debajo que Armada y Mango. ¿Europa? Eh, Armada, el y Y bueno, España ya lo has dicho. Sí. Eh, Armada. Igualmente, considero que es el mejor, jugador, que, que es el más constancia, <clears throat> que incluso con las limitaciones de su personaje ha conseguido siempre ganar miles de Fox, miles de Capitán Falcons y lo de y contra Puff, que siempre ha tenido problemas, lo de sacar a, sacar a Link fue una de las mejores ideas que he visto en la historia del Smash, ¿sabes? utilizar como counter pick usar un buen counter pick con un personaje low y ganar a box en finales, me parece eso increíble. Y bueno, ahora saco con Fox y igualmente puede con él con Fox. Eso yo creo que ha sido lo que más... Y ganar torneos, muchísimos torneos europeos sin perder ni un solo match, me parece algo increíble. Eh, pues ahora mismo no, eh, ni de lejos vamos, pero... Eh, bueno, si fuese alguien lo suficientemente bueno para y pudiese ir viajando y, y se asegurase que ganase torneos, yo creo que sí que podría. Pero como nivel general lo veo muy difícil, casi imposible. Ni siquiera en el más 4. Pero bueno, es algo por lo que hay que, conseguir luchando y que supongo que no es algo no es algo que no se pueda conseguir nunca. Ahora no, pero en un futuro sí que se podrá, yo creo. Sobre todo con la ayuda de Nintendo. ¿Qué hobbies tienes? Pues bastante, me gusta salir mucho, salir de fiesta me gusta mucho. Leer me gusta, no puedo leer mucho, pero bueno, intento leer, jugar a otros juegos, jugar a Pokémon sobre todo. Tampoco he jugado mucho a juegos, sino aparte muy competitivo, sí que juego bastante. Y también el, arte me gusta mucho, ir a, como estoy estudiando del arte, me gusta ir a, museos y eso muchas veces, aunque sea yo solo, y, pasar un rato. ¿Y verdad? Eh, creo que competir competitivamente me parece bastante malo. Me gustaba muchísimo más el Brawl. A mí Brawl nunca me ha gustado lo suficiente, jugaba mucho a Brawl Juega con Bowser y Peach en Brawl. Pero nunca y nunca he competido mucho, he ido a casi torneos, pero me ha gustado siempre más que más 4. Eh, me gustaba el online y eso, pero no... O sea, nunca he jugado mucho Brawl, pero considero que es mejor que más 4 a nivel competitivo. Salvo por los chain grabs, el tripping, Meta Knight. Yo creo que el Brawl sin Meta Knight es mucho mejor que... Y sin Meta Knight y sin infinitos con Climbers sería mejor que más 4 a nivel competitivo pero aún así, además cuando no juego muchísimo, juego más que en Mili, porque mm, juego en la 3DS, no tengo, no tengo, no puedo comprarme una Wii U. Juego de 3DS solo, juego online, el online me gusta mucho porque puedo jugar contra gente siempre que quiera. Y es muy cómodo para mí ponerme con la DS y jugar. Aunque sea ya la y el nivel de la gente es malo, pero me ha ayudado a mejorar y eso yo creo que que con Bowsy debo de ser uno de los ser uno de los mejores Bowsy de Europa no tengo mucho nivel, pero estoy... He jugado contra jugadores tops españoles y me he ido mal para lo, útil que es. Es un mal personaje. Pero yo creo que mm, me gustaría competir en más 4, pero veo Mili infinitamente mejor. Y siempre que tenga que elegir, voy a elegir Mili. Pero pues lo biológico, lógico. Eh, si es el mejor personaje y de los más divertidos, pues no veo normal que la gente juegue mucho con él. Pero aún así, por ejemplo, Falco prácticamente igual de bueno. O sea, Fox es mejor, pero Falco también es buenísimo. Y por ejemplo, son personajes contra Marth, <clears throat> lo veo muy igualado. Fox, Falco, Marth, lo veo bastante igualado. Veo ventaja Fox siempre, pero no lo veo imposible posible para nada. Con, por ejemplo, con Peach lo veo muy difícil, pero perfectamente se puede ganar un torneo a, un Fox. Por ahora, en un futuro, quién sabe. Vemos en un futuro serán torneos baneando a Fox, pero vamos, no. Jigglypuff ganaría. ¿Tú te cambiarás a Fox? Eh, si fuese lo suficientemente técnico, en un, en un, futuro lo cambiaré para algunos matchups, casi seguro. Contra que y voy a tener que usar a Fox en un futuro, sí que va a seguir ganando. Y el Foxito en el estadio también lo, tengo que barajar la posibilidad o Marth, Fox, yo con Marth. Yo lo del sueño es lo que me lo llevo, porque me cuesta mucho dormir y y también el ruido de fondo es algo que, me molesta mucho siempre. A la hora de jugar me duele la cabeza cuando juego, me cuesta más concentrarme. No solo en los torneos importantes, sino en los a randoms y eso, siento que juego peor porque por el ruido de fondo. Pero vamos, que tampoco. Eh, a Peach. Sí. Sí, o sí. ¿Cuál? A Fox. <laughs> Eh, bueno, mostrar al mundo que hay más pitch aparte de Armada porque yo no considero que... No me considero ni, ni siquiera en su nivel ni nada, pero considero que soy sí que soy el segundo mejor pitch y que no, no hay otra pitch para mí destacable aparte de, Armada y yo, por así decirlo. Y dar un poco de espectáculo y también ofrecer los demás la gente vea que la escena, <clears throat> la escena española está activa y, y que mis otros compañeros, como son Over y OK12, puedan jugar y también ese eh, valer el que vale. Espero que os haya gustado la entrevista y muchas gracias por donar.